Родилась в семье людоедов Она не знала, как жить по-другому И обучаться этому бреду Была обычным и одиноким Ему включили логический принцип А по-другому они не умели Ему закрыли глаза, указали на место И водкой залили всю печень Он кровожадно съедал все живое Он переваривал мясо и совесть Он так привык этой горечи вкуса Не различая, был вовлеченный И вот однажды семья осознала Что проглотила последнего трупа И чтобы выжить злые похожие на бога Твари начали кушать друг друга Тварям страшно, но хочется дичи Убивают друг друга, но помнят, что останется тот, кто сильнее И все равно от голода сдохнет Они решили построить корабль Чтобы плыть на новые земли Там, где смогут вдоволь наесться Не боясь очутиться на месте Добычи уплыли дней через восемь Поднялись огромные волны Потопили корабль, все племя погибло И спася один вовлеченный Море плюнуло телом на берег Без сознания переродился этот берег И жил по-другому Да и земли казались родными Он один, его племя погибло Он последняя тварь на планете Он уставший, измучен дорогой И боится, как раб после плети И увидели странника люди Он поломанный был и голодный Люди дали ему своей пищи Дали воду, хлеба и соли Он накинулся, жадно глотая, не понимая, что происходит И почему его кормят похожие люди На тех, кого кушал наполник От отчаяния падал на землю Признавался всем про и Разрывало сердце от боли И от ужаса собственной роли По жизни сказали в ответ ему люди если выжил и тут оказался, может стоит задуматься глубже Может ты никогда не рождался И начал жить И начал жить И начал жить 是。